可能就是说，挑选的时候我们不要挑选成分太过复杂的，或者是它标示不明的。呃，如果它标示很少，没有写的很清楚，有时候它成分反而比较复杂。那再来就是，如果它标示很清楚，它的成分啊，比如说它用很多的精油或者植物萃取成分，那像这样的成分对皮肤，呃，产生过敏机会可能就稍微大一些。当然，如果它香精、香料、酒精也加了很多，这样的产品。 对皮肤也会比较刺激一些，所以我们一般我们呃挑选一些面膜或产品的时候，如果说你要挑选这样比较安心的，我会建议就是其实像一些无香精、无香料。 防腐剂，呃，选择比较不容易过敏的成分，这时候对皮肤会比较好。产品有时候因为敷面膜的时候，会把一些杂质或过敏成分一样浸润到皮肤内，所以我们应该是要注意，就是我们产品的部分是要标示很清楚，那尽量成分是简单，越复杂的成分有时候反而造成皮肤更多的负担。 想要让皮肤更好，给它更多不需要的东西的时候，你的肤质不会有更好的改善。一片片面，我觉得上它的这个无菌处理会比较容易，它防腐剂或许不要加这么多。可是如果你是开罐式的，因为它为了保存，所以它在使用剂型里面，它多多少少一定要加一些防腐剂。所以贴片式面膜相比罐装式面膜，我们想合理想象说，罐装式面膜它在防腐上面的剂添加可能就要稍多一点，不然它这个是可能比较容易坏掉。 所以我觉得面膜还贴片式面膜还是有它的优势在，那但是这个防腐剂成分，其实每一个人对这个防腐剂可能都会有一些不同的反应，所以我觉得还是要测试之后才知道。大部分使用的防腐剂，其实对皮肤过敏来说的话，都是有可能的啦。你没有可能说哪一个防腐剂对皮肤不会过敏，所以其实还是看每个人对这个产品的反应。